上一篇这样子，你才能够有正确的观念，再来看这个实战篇哦。好的，那荧幕前的朋友，你们准备好了吗？首先呢，我们在进行之前呢，请大家呢务必要记得，当我们在运用吸引力法则呢，最重要的一个要件就是你务必要相信它。如果你有任何的质疑、问号、不确定、疑问，那么它就不会靠近你。 而且这个讯号很容易会是发出错误的。为什么这么说呢？我们这样讲好了，心理法则某个程度上，它可以说是，保正我们的思考模式，希望我们能够正面的思考，也就是你可以 think positively。再来呢，更要把我们的这个逻辑呢修正，从负面的方式呢修正成正面的方式。比如说，很多人呢，他的 呃，思考模式会变成会觉得是我不行啊，我不要啊，我没办法。但是这些是不行的，你必须要把你的想法修正成还好，我愿意，我可以，类似这样子比较正面的方式来引导自己正面思考。再来呢，我们要切记一件事情，就是当你在运用吸引力法则的时候，你所想要的结果，它是一定会有一个过程的。 而这个过程，因为你是当事人，会由你去执行，所以它必须是要是进行中、行进中，也就是 i n g。你必须要是有付出行动的。用一个最俗话、最简单的案例好了，比如说，如果有老师跟一个客人说：“哎，我跟你说，你的晚年不错，你中年运不错，你会发大财哦。”可是。 或许他的先天格局不错，他在那个时候真的天时非常的好，财运很好，偏财运也很好。但是他如果听了这句话之后，他整个改变了他原来的做法，他变得被动了，他并没有持续在做，他继续在耕耘他的事业或者是学业各方面的，然后就只有窝在家里当啃老族。但这是一个很不好的比喻。但是如果他这样做的话，请问。 我们的这个财神爷要怎么把这笔钱财富贵送到他的手上呢？如果他懒到都不愿意出门，都只有宅在家里，都不愿意出门去买一张彩票，那这笔横财、这笔偏财也很难送到他的手里，是不是？所以呢，呃，这个东西是务必要附带一些动作，也就是你必须是要有 action 的。如果你没有任何的 action，它是没有办法达成的。 这件事情是很重要的，没有不劳而获的东西，因为天底下没有白吃的午餐。大家记得哦。再来呢，就是我们在想的东西，务必是要正面的词汇。所有的字，不管是英文、中文、法文、日文，任何语系，它都有字，都有负面，都有负面跟正面的力量。这个字呢，都有它赋予的能量。 这个能量就是我们人类赋予它的，我们的磁场也会跟这个字呢有所牵引。用一个最简单的叙述呢，它就有点类似是，当你在用这个字的时候，你就有点类似有的人说，哦，你就是像在跟宇宙下订单。老师的定义是你就是在一个网络里面，你打了搜寻搜寻引擎，你打了这个关键字。 在搜寻你要的东西，但是我们都知道，如果你要设定 SEO，你要设定任何的关键字，它必须是要明确的，它必须是要精准的，你才能够找到你所想要找的东西。我们今天用一个很简单的案例：如果你心里想的有一个对象，你希望的理想值的对象，然后你的想法是，我如果碰到这个对象，我不想要。 经历失恋，我希望他是我最后一个对象，我不希望他是渣男，他不可以对我劈腿，他不可以抽烟。你觉得这是一个好的方式吗？对不起，刚刚以上的方式都是错的。为什么？因为不想失恋，不要渣男，不可以劈腿，不要吸烟。失恋、渣男、劈腿、抽烟，这些都是负面的词汇，所以你应该把它替换成好的字。 理解吗？甚至你也不可以说他，我希望他不要有不良嗜好。不良嗜好也是一个负面的字，所以请尽量把它越简单越好，指令越简单越好。就有点类似，就算你是在写语法一样，你的语法越简单越好，并不会因为你把这个语法写的非常的冗长，非常的又臭又长，就显得你特别的厉害，并不会。因为大家要的结果都是一样的一个 output，所以越简单越明白，越快达到。 要的东西，因为它可以不用经过多一秒的换算，这样子大家理解了吗？所以尽可能在做你任何的吸引力法则的想法的时候，训练自己把它变得越简单越好。所以为什么小朋友通常他们的愿望很容易成真，他们想要东西或者是他们。 祈求要的东西都很容易可以到手，因为他们的想法非常的容易，并不是跟运气或者是被宠爱有关系。因为你们也可以选择不要满足他，不是吗？好，那再来呢？老师也要提醒大家，除了刚刚讲的，不要把这个东西运用在负面的词汇上面之外，老师也希望要提醒大家，你可以把它运用在生活上的任何东西，你可以先尝试着从小东西开始。 比如说，你可以先尝试的说：“我希望我今天出门到公司的时候可以顺利的停到车位。”但是呢，你可以把这个字呢再精简的是：“我到公司就停好车了。”更简单，是不是？我开车到公司就停好车，这样子更明确，类似这样的一个指令会更好，可以让你达到你要的。再来。 你要可以去想的是说，你在开车的这段过程并没有经历任何的塞车，还有你可以想的是说，你已经倒车入倒车停好，甚至是你很准时的时间坐在你的位置上，那这样子就是你完成的那个过程，这样子理解了吗？再来呢，还有一些事情就是我们可以把它运用在生活的很多事项，但是有几个事情是。 尤其是针对复合这件事情，老师不建议。为什么？因为复合感情，我们求 patch up 复合，它就是属于一个负面的词了。而且在统计学来看呢，多数复合通常都会再次面临分手，很少真的会因为二度复合真的修成正果的。不信你们可以去看看周边的人。好，再来，复合这件事情呢，通常是因为。 心里有不甘，或者是还有一点想要，呃，余温，或者是你还在怀念过去的一些种种，你把过去的一些影射跟美好，呃，跟相处的过程把它完美化了，但是实际上它可能并没有这么的好。所以在你没有很确定的时候，请不要去发这样的一个吸引力法则，因为你可能啊暂时的带回来了，可是呢，这个缘分最终没有得到好的结果。 而你可能会错过真正好的人，他可能就在你旁边呢，就 bypass 了。所以呢，切记各位朋友，请务必把吸引力法则用在对的地方，还有不要滥用它。再来呢，老师还要再提醒各位哦，使用吸引力法则的朋友，如果呢你要练习的话，我们不妨呢可以先针对在购物的时间上。 的部分可以先开始做小小的练习，比如说我们在超市，或者是说在台湾地区的朋友，我们经常在便利商店会有一些小活动，它可能会有饮料买一送一，或者是呃不见得买一送一，它可能是第二件它可可以会有八九折、七九折、六九折，或者是第二件一块钱，任你用电脑抽哦，那过去可能是有用手去抽卡片出来的。 那过去老师的实验呢，就是如果你叫小朋友呢，去，你给小朋友下指令，跟他讲说，你就帮我把那个里面的一块钱的那张卡片拿出来。很多时候呢，有一半的机会，他们是可以顺利的拿到六九折或者是一块钱的出来给你，因为他相信他会拿出来，他可以用用那样的价格，或者是呃达成要求他的。因为他们的想法是比较不会带任何的说怎么可能，或者是怀疑。 OK，好，所以如果你们想要初步的先去尝试自己运用上面，能不能够真的很顺遂？你可以先从这些生活上的小细节、小东西先开始去着手，然后再慢慢的把它延伸到比较大的事情，比如说找工作或者是考试这一方面的。那这些呢，因为它是有一个历程的，你就必须要去想的是你过程的。 的过程当中，你很顺利的把这个呃考官给说服了，你 press 他了，或者是你就想，你可以想的是说，在这个人事那边，他那边所收到那么多的 email 里面，你的那一封被他挑起来了，所以他会打电话请你过去面试，类似，然后你要这样子把他想想到最后，想到你，应可以去面试，然后怎么样过这些关卡。 这样子都可以，让它很容易呢，可以储存。因为你有去想的这些过程的同时，你会去预想说有可能会有什么，呃，要注意的地方。记得是要注意的地方，而不是会发生的问题。因为如果你去想到会发生的问题，那它就是产生不连接。所以呢，吸引力法则它是很好起头，不容易达到。 为什么？因为很容易在过程的时候，你就发出了错误的讯号，或者是又给他错误的指令，让他跑歪了、跑偏了。好，以上呢这一篇就是我们吸引力法则的使用篇，不妨先从你生活周遭的小事情先开始着手吧。 我是金英老师，有需要咨询的朋友可以透过上方的微信号加入老师，或是透过下方的官网联系老师。我们下周会再分享更多其他有趣的命理事件簿，请大家拭目以待。我们下周见喽，拜拜。